ਓਏ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ਨੂਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਆ ਉਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ ਕੌਂਟੀਆਂ ਚ I'm a brown boy ਉਹੀ ਰੇਸ਼ਨੂਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਆ ਉਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ ਕੌਂਟੀਆਂ